私はお名前はどこにお住まいですかこちらは私の友人ですこちらは私のガールフレンドですこちらは私の妻